で、私、トニーと、えー、な名前なんですけど、あのー、ちょっと自己紹介、まず皆さんに紹介したいんですね。えー、大学時代も日本語を勉強して、えー、その後が、えー、山陽電機の半導体会社に入社して、えー、常に日本に出張に来て、えー、半導体のその販売、えー、結構長い えー、販売しました。あのー、その時、アナログテレビの時代なんですね。えっと、チップセットまだ1台、えー、アナログテレビで、何チップセットですかね。あの、8ぐらいですね。チップセットの、あの、セットで、あの、昔の21インチとか、その、32インチのそういうアナログテレビで作られた時代なんですね。 で、その後は、あの、完成品のテレビの会社に入社して、で、その時に、あの、山本と知り合いになりました。ああ、そうなんですね。はい。知らなかったです。一緒に日本向けのね、 <laughs> テレビを中心に一緒にプロジェクトを組んでやってたんですよ。はい、ああ、だからすごい日本語も上手で。で、私、英語もできます。うん、あ、 さすがですね。 <laughs> ヨーロッパ向けのね、営業もやってそうですね。あ、そうなんですね。私と話すときは基本的に日本語が多いですけども、時々も中国語で、 <laughs> そうです <laughs> ね。さっきもちょっと会話がわからなくてたまにこう中国語の会話のが楽だったりするのでその時は上場会社なんですよ我々いる会社、で、当時はテレビ全世界のあの生産ボリュームは1億7000万台ですよ、で我々の会社の方は あの、1億、えっ、ー、と、3000万台ぐらいのシェアを取っています。ほとんどですね。そうですね。それが、その数で言うと、あの、フールキット、チップセットのそういう CKD、 はい、全部含まれていて、1億3000万台ですね。当然全部の生産をうちやっているわけないんですよ。こテレビの中身のこのメイン部品の出荷だったり、はいはいはい、あのー、まあちょっと完成品に近い半製品みたいな状況で出したりとかっていうビジネスをやっていて、まあいろんな、こういろんなメーカーさんのテレビありますけど、その中のこの部品はうちのが使われててみたいな、そういうイメージ。そうですね。なるほど、なるほど。 わかりました。 <laughs> なんか情報結構まあ昔の話なんですけど、はい、もう15年、10ね何年前の話、はい、うん。やっぱり本当にあれですよね。 ずっと情報というかなんだろう工学部というかそういう感じですかねみんななんか情報あの、えっと、難しい言葉が多くてすごいあの難しかったんですけど <laughs> 工学部とかそんな感じの内容ですか今の開発段階開発のお話ですよねそうですね、うん、じゃやっぱずっと長年開発に携わってきて、まあ、技術技術力にも自信があってみたいなそうですねそういう話ですかね、あのもちろん開発エンジニアももちろん専門で何人もいたりするんですけれども、うんうんうん、我々 々は基本的にはそのマーケティングの部分だったり、うん、まあ、あのセールスの部門だったりっていうところで、うん、あのやってましたね。あそうですかなるほどありがとうございます。じゃあ早速ちょっと今回の DVC のお話も伺っていきたいと思うんですけれども、はいはい、私もちょっと今サポートとかからお話を聞いてると、うん、もうすごい反響みたいですよ。もうメールも LINE も、はい、もういろんなテレグラムもありますよね。すごい問い合わせが殺到していて もう本当にすごい盛り上がりだと聞いてるんですけれども。そもそれは何より。はい。それでね、やっぱり今までの ICO と違うとやっぱ投資家さんも持ってるみたいなんですけれども、はい、ちょっとそのあたりをプロジェクトに関わっている方ということで教えていただけますか、はい、まあ、やはりその、まあ、他の ICO 案件と違って、まあ、前回もね、ご紹介した通り、そのプロダクトが、まあ、こちらにもありますけど、プロダクトがあって、はい、まあ、開発が進んでいて、そして、 要はそのこのものが売れることによって我々のそのトークンを使う場所があると。我々トークン作って上場して終わりですよとかじゃなくてですね、はい、あのちゃんと使う場所をどんどん増やしていくという、まあ、そういう我々の今行っている取り組みがこう皆さんにこう、ご評価いただいて今回その反響につながっているのではないかなとはあ、そうですよね、はい、私も実物が実際にあるプロジェクトというのは初めて見ました、うん、本当に もうリアルリアルであるんでね、うん、アプリがあるとかそういうレベルじゃなくて、うん、もうリアルであって、ね、製品が、うん、しかもそれがもう流通するもう提携もしていると、そういう話で。やっぱり仮想通貨の世界ではこう提携しているということ、うん、そしてその後まあ上場も決まっていると、うん、そういうつながりがあるということがすごく投資家さんの間でも注目されていることだと思います。うん まあ、例えばそのホワイトペーパーなんかでもそうですし、まあいろんなこう、広報活動の中でも、例えばその大手企業と提携してるとか、まあ、上場が決まってるとかって、はい、まあその言葉で言うのは非常に簡単ですよね。ただ実際はそれがなかったり、ね、する場合があったり、でもそれは見えなかったりするじゃないですか。実際に本当にそういう契約があってとか、実際そういう本当に上場する約束がされているのかとか、はい、まあいろんなことがホワイトペーパーだけじゃわからないですよね。 その広報活動だけじゃ見えないですよねっていうのが、まあ、その我々が今までそのいろんなまあ他の案件も見てきてまあ感じていることなんですけれども、はい、まあ、その点我々のプロダクトというのはあのまあ今まであまり表に出てこなかったことで本当にそんな大きな話が進んでるのみたいな思われるような部分もねちょっとあるんじゃないかっていう心配もあるんですけれどもあの我々がこのものを作って 実際ここに物を持ってきてお話ができる状況にするまで今までこう表に出てこなかったのは、はい、この物をまあ一生懸命開発してたんですけど、はい、それをいろんな企業さんに持ってってこういうビジネスが一緒にできるとか、まあ、それを特にあの、まあ、トニーの方が、ね、中国が中心になって広げていって、はい、まあ、そのいろんな ね、提携を作ってきたりとか、そういうことにこう時間をかけてきたんですよね。はい。なのでその辺に関してはもう本当に絶対的な自信があります、我々は。なるほど。もうずっと温め続けてきたこのプロジェクトということで、力が入って、ね、準備をすごい進めてきたというか、着々と準備を進めてきて、今これやっとこう皆さんにお見せできる状況になりましたけども、はい。この準備にすごい時間をかけたからこそ、そして開発にすごいエネルギーを使ったからこそ、はい、今こう皆さんにご紹介できることが こうちょっと信じられないぐらい大きなことばかりになってしまっていて逆に疑われちゃうんじゃないかという心配を逆にしてるぐらい <laughs> ですね。ななんであのーはいこうちょっと我々の出す情報を、まあ、こう一つ一つこう、なんか確かめていただいたらというか確認してこう見ていただいたらと思ってます。 そうですよねなんか、まあ、言っちゃ悪いですけど、まあ、詐欺みたいな ICO とかも日本じゃちょっと多くて、 <laughs> うん、私も恥ずかしい本当日本として恥ずかしいぐらいなんですけど、うん、本当にこのプロジェクト私も聞いた時はすごい話しすぎて、うん、ね、チャイナモバイルってなんだみたいななどういうことだって感じだったんですけど、まあ、そういうふうに今までずっと開発で温めてきたっていう事実が あるということなんですね、うん、もう本当に私もすごくこのプロジェクト楽しみにしています、うん、ありがとうございますそこで今回あ今回のウェビナーで公開となる情報もあると聞いているんですけれども、はい、そんなお話もちょっとじゃあしていただいてもいいですかはいそうですね、はい、えっとまあちょっと新しいその、はい まあ、今回紹介できることとして、まあ、前回その宮城さん、上海に来られた時に、まあ、うちのそのトニーとね、あんまり会うことができなかったすいません、ね、まあ、今回初めましてということなんですけど、まあ、そのトニーの方がその間こうずっといろんなところと提携進めてまして、はい、あのちょっとここでトニーの方から今回皆さんに新しくご紹介できる情報っていうのをちょっと説明してもらうと。あ、すいませんで私ちょっと忘れてましたやることを、はい、 <laughs> すいませんちょっとじゃあ どうぞ大丈夫です。振り返りをですね。はい、はい、すみません、私も緊張しちゃって、はい、ちょっとミスしてしまいました。ちょっとじゃあまず視聴者さんの方ももういきなりね本題に入られてもびっくりしちゃうと思うので、うん、ちょっとここで DVC のプロジェクトどんなものだったのかとかいろいろ少しずつ振り返っていこうかなと思います。じゃあまずですね DVC のプロジェクトなんですけど、はい、DV 社が見据えるプロジェクトの未来というのはどうですか、うん はい、そうですね。まあ、その、まあ、DVC があって、 <laughs> うん、まあ、この DV ボックスがあって、このミニゴーグルがあってというのがもう、はい、まあ、わかりやすくこう、我々が説明できる形なんですけれども、うんうん、まあ、ですね。かけて皆さんに見せたいんですよ、私。うん、で私ねあ、あんまり頭大きい人じゃないですから、うんはい、すごく重たい設備かけると、なんか大変だと思います。 <laughs> で、私今のこういう大きさで、こんなメガネかけると、 変と思いますか <laughs> 皆様変と思いますか <laughs> どうですか <laughs> すごくあれですよね違和感がないっていう感じですね。でしょ、はい、あの本当のその重さは我々設計するときに、うん、あのなるべく1 0 0ムに左右ぐらいのそういう重さで抑えたんですから、やっぱりそれ1 0 0ムぐらいの重さで人のそういう首 首でしょ、うん、首にあんまりあの負担かけない重さなんですね。で最初我々その、えー、VR 設備を開発する時その時オキュラスのあのキット1もうすでにあのなんていうか開発のキットがもうみんなに配ってるまあ配っています。で配って我々最初のこの開発ひ、えー、キットもらった時点でで テストしました、いろいろ。で、まず、その、まあ、山本みたいなそういう髪の毛、かけると、必ずめちゃくちゃになります。で、次。で、あんまり人の、その、頭に似合う形にしていません。んはい。どうかかけると、ここが、あの、光見える感じにしますね。うん、ああの、よく、まあ、日本語でどう言って私わかんないんですけど、外が見えるっていう 設備になっちゃうんですね。うん、で、VR として外を見ちゃういかんという設備がまず一つ重要なことです。なるほど。まるまるこの自分のその、え VR も作られた環境にいる、え感じで与えないと、うん、これ NG の製品なんです、ね、まあ、日本語で言うとその没入感ですよね。どんだけそのね、世界に入れるかっていうので、こう横目でこう見えてたらね、この世界が前に見えてて、横が、現実世界が見えてたら、うん ちょっと没入感として薄いですよねという説明ですね。まあ、ストーリーとかに集中できない、はい、ということで。で、また次、その時は、あの、我々テストしてた、あの、コンテンツ、えー、ビデオの方は少ないです。うん、えー、メインはゲームですね。で、私すごく、あの、えー、すぐ、なんていうか、えっ、ー、と、酔っちゃう。目が、なんていうか、すごく、 民間な人なんですね。はいはいはいこのゲーム私、あの、クラスのこういう重たい設備、かぶると、20分間までいかないですね。10分までもうマックスです。もうすぐ気持ち悪くなち悪くなるっていう。なるほど、なるほど。で、その時まだいっぱい技術まだ進展してない。うん、やっぱりそういう主画面が、あの、なんていうか、第一人称なんて言うんですか。第一人称。 その人、シュッとするときの。ああ、FPS。FPS みたいな、うんこういうあのカメラの付け方、うん、よくしています。はいはい、こう常にこうこう移動するんですね。私、普通のその 3D のゲーム遊ぶと、同じ気持ち悪くなる人間。うん、あれでもっとこう、気持ち悪いんですね。あそうですよね。で、画面のめまい、設備の重たい、うん、 それでこれが人類を反対している設備じゃないかなと思ってます。 <laughs> そのまあ、のその、あの、VR ですね。その昔の VR 設備、そうですね。もう数年前ですね。4年前の話。我々が最初の VR を、ね、技術としてと、その時、あの、スタートしました。うん、で、その時が我々、えー、ゲームを作りました。はい、えっ、と、あの、なんていうか、あの、ドライブ、はい、レースゲーム。レースゲーム。レースゲーム。 中国で暴風影音という会社ですね。うん、で当時があの、まあ、世界でも中国でも有名なあの BR 専門な会社なんです。うん、彼ら、そのプラットフォームの中に、このレーシングゲームが我々の方から提供いたしました。うん、開発もうち独自でやりました。はい。で、その時はやっぱりハードの、えー、やま、ま、ちょっとこちらでちょっと説明します。 ハードの開発ね、はい、チップセット、はい、あの、パネル、中のセンサー、全部関われています。うん、どっちが遅れると、はい、このフルセットは開発はできません。はいはいはいはい。その時全然何もできてないし、うん、ただ G センサーととところのハードが出来上がった。 っていうことで、うん、パネルもその LCD パネルなんですよ。うん、要はちょっと簡単にこう補足をしますと、まあ、その VR がねこうできた時って、うんうん、要は寄せ集めの技術でなんとか VR っていうものを作ろうみたいな感じだったんですよね。はあはあ、で、まあ、VR のためにこう作られた部品を使うんじゃなくて、うん、まあ、今世の中にある部品を集めて VR を作る VR の機械を作るというものだったので、非常にこうパフォーマンスが悪かったんですよね。なるほどなるほど。はい 指すか。そうそれも全部 VR 用に作ったものが今あると。うん、そうですね。すまさにもう本当我々が言いたいのは、もうこれは VR のためにこう作った液晶パネル、パネルが入っていて、はい、VR のために作ったチップが入っていて、VR のために作ったセンサーが入っていてと。そうですね。今その中に搭載されているパネルが、うち専用のモデルになっています。うん、おなるほど。だから小さくて軽くて、うん、あの、よく あの、なんていうか、画像を写れる、うん、という形になっています。はあ、でも本当に特注品みたいな、ね、もうこのためだけに、はい、もう特注オーダーで作って、はい、で、まあ、これは我々のためにしか提供されない、まあ、その開発元はその大手、まあ、中国の本当に国有レベルのうん、あの液晶パネルメーカーなんですけれども、はい、まあ、そこがうちにしか提供しないというライセンスのもと 開発を行ってそうですああすごいじゃあもうこの VR メガネ一つとってももう他社とは他社からは真似されないという、まあ、本当に、なんて言うんですか、まあ、永遠は私言いたい、言いたくないね。すべ <laughs> ての技術は、あの、全部みんな、あの、進歩になって発展します。でも一時には、あの、こういう開発、やっぱり工夫かけて、失敗したり、またちょっと前進めていく。で、また失敗したり、こう、 積み上げてということなんですね。やっぱり時間かかります。はい。そうですよね。開発、はい、すごい開発に携わってる人だからこそのお話がたくさん聞けたんですけれども、うん、そうですね。本題に戻りまして、はい、すいません。ちょっとじゃあ DVC の見据えるプロジェクトの未来について今聞いていたところだったんですけれども、はい、ちょっとまあプロダクトについてもお話ししていただいて、うん、ということで、はい、ちょっとまあ皆さんが気になっているであろうちょっとチャイナモバイルとの 提携あ現在決まっている提携についてというのもちょっと聞いてもいいですか、まあ、それもじゃあトニーの方からそうですね、はい、でやっぱり国内のチャイナモバイル系のそういうことが私担当していますね。まあ、チャイナモバイルはあのみんなのご存知のようにあの通信系の会社であります。で、もともと、えチャイナモバイルの、あまあ、ここまで言うと、チャイナモバイルの、えことをちょっと紹介します。はい。 で、最初は中国で通信会社は一つしかないんですね。一つっていうことが、あの、チャイナテレコム。チャイナテレコム聞いたことありもともとこの会社しかいません。はいはい。まあ、中国電信ってこう漢字を書くんです、ね、そうですね。で、その時は中央政府が統一管理している会社です。はい。で、その後、えー、なんていうか、あの、チャイナテレコムの方は、うん、えー、 チャイナモバイルの会社、独立させてあげて、うん、で、まあ、前回上海でお二人行ってるところが、はい、そのお店は独立させてる時は、はい、あの、なんていうか、独立させてる時は、あの、当時、チャイナテレコムの方からもらったお店なんですよ。初めてのお店。 あ、そうだ全国中にこの店しか持ちません。うん、あとこう例えると、まあ、昔の話なんですけど大昔の話、まあ、大昔の話で <laughs> 例えば、まあ、日本にも NTT があって、そこが NTT ドコモ、まあ、あれちょっと子会社ですけど NTT ドコモみたいな感じの通信会社に、まあ、いろいろこう提供したよみたいな そういうストーリーですねもともと NTT しかありませんでしたっていうなるほどなるほど中国にもそういうテレコムしかなかったっていう背景があった、はい、はい、そうです、はい、まあ、基本的にあの全部国営企業で、まあ、国がやってというところだったので、まあ、一業対一会社みたいな形で、まあ、昔やってたというだいぶ昔の話、ね、そうですね、うん、まあちょっとあの、は簡単に説明で、はい、皆様にこのチャイナモバイルでどんな会社でまず説明したいんですね。うんうんうん、 で、チャイナモバイルはやっぱり中国で一番、あの、ビジネスやっているあの分野として、はい、やっぱり携帯のその通信関係のビジネスですね。ああ、携帯電話の通信はもう、そうですね。モバまあ、モバイルってつきますしね。っていう意味は、はい、あの、えー、昔のそういうあの電話回線 うんうんまあ、電話回線の次は ADS、ADSL、うん、うん、で、その次はその家庭用の Wi-Fi。はいはい、うん、全部そういう回線とあの設備とサービスが提供していません。うん、で、携帯電話のおかげで、はい、チャイナモバイルが今の状況になりました。うん、なるほど。でも、はい、今までに中国でこういう Wi-Fi 配信できる会社は中国2つ会社しかないんですよ。2社しかないです。2社しかない。1社は、チャイナテレコム。テレコム。もともとチャイナモバイルの親会社。もともと強いですね。今は関係ないんですが。はい、で、もう1社は、あの、中国の、あの、高電総局という、はい、チャイナ高電チャイナ高電我々と言います。高電総局。 あそこね、ケーブルテレビとか、テレビ局とか、はい、それ一切、あの、なんとか、あの、管理しています。うん、中央政府直接管理しているところなんですね。はいはい。で、彼ら結構、あの、ケーブルテレビのそういう配線で、うん、Wi-Fi のサービスを皆様に提供しています。うん まあ、Wi-Fi とか、まあ、インターネットのサービスですね。インターネットの、はいはい、まあ、家庭向けのインターネットサービスが、はい、その、チャイナ光電と、まあ、中国電信、うん、チャイナテレコムの2つしか、要はインフラを持ってないんですよね、と。そうですね。いうなるほどなるほど、うん、ケーブルをちゃんとこう、中国の国中にこう引き回したりアンテナ立てたりってできるのはまあそのねお国に近い会社の2つしかできませんよと。あ今今私も理解できました。えっとですねそのチャイナ えー、チャイナテレコムとチャイナ光電っていうのは、うん、えー、中国も国土にもうちょっとその、えっと、線を引くことができる、インターネットのインフラができる権利を持っていてチャイナモバイルは今モバイルという 携帯電話の部門でたくさんシェアを持っているけど、うん、そのインターネットの回線とか、うん、そういう部門では、えー、力がないとそういう感じのお話ですかね、ね、もうインターネット家庭向けのインターネットのサービスをしようと思ったら、はい、チャイナ光電とか、はいうんうん、チャイナテレコムのケーブルを貸してください私たちその上でサービスしますっていうで今日本にも MVNO とかってたくさんあるじゃないですかイオンの SIM とか、はい、ああいう感じで、彼らもこう、ね、NTT のこう回線借りたりとかしてサービス提供してますけど、うんうん、そういうイメージをしていただければ。あ 分かりやすいなるほどなるほどただモバイルに関してはもちろんチャイナモバイル自分たちやってるんですけどその家庭向けのインターネットに関してはそういう形ですね、はいはい、でさっきの紹介で、はい、それで我々具体的などんな提携しているということは皆様じゃ分かりやすいと思います、はい、で普通皆様のそのコンセプトの中に、はい、2G から 3G の間、うん、どんな設備みんな使われていますか 2G から 3G まずあの 2G の時を知ってるかっていう意味合いが。あそうですか問題です我々はもちろんねあれですけど、はい、あの 3G が出てきた時とか絶対知らないあ知らないですかじゃあ私質問させてもらって178 <laughs> 年前ですねははいじゃあ、はい、そういえば、あの、2G から 3G、我々の理解ね、うん、それもみんな業界の理解なんですね。2G から 3G の間、ノキアというブランドしてますか 聞いたことがありますノキアなるほど、はいすいません <laughs> すいません携帯電話のね、メーカーとしてすごい世界的に有名な、メーカーだったんですけど社会の授業で聞いた覚えがあります、 <laughs> まあやっぱり 2G から 3G の間はその、ノキアなんですねみんな、まあいっぱい他のブランドもあります一番対応してるのはノキア日本はまああのガラケーいわゆる今振り返ったらガラケーなんですけどです、ね、まあいわゆるその日本の電気系メーカーがそれぞれこう出してた時代ですね NEC だとか NHC だとかそういうのが出してた 時代で、まあ、世界的にはノキアが非常にこうメジャーなメーカーでしたね。はい、うんじゃあ分かりました。はい、2G から 3G はノキアガラケーみたいなものです。うん、じゃあ 3G から 4G の間、はい、何が流行ってるんですかみんな何を使っていますかその技術です。何スマートフォンじゃないですか正解です、はい、そうですよね正解です確かに、その世うん、その世代ですかアップルは代表して、あのこういう世界ですね、じゃあ 3G、あの 4G の以後は何ですか ?5G でしょ ?4G、うん、そうですね。じゃあ 5G の時代何を使えばいいですか、うん、え何ですかね。これからの話ですよね。ね。うん、これから何が、えっ、ー、と、スマートフォンの代わりに使われていくのか。そうですね。一番 5G ネットワークに似合うアプリケーション、何ですかね。はい、さあ、我々と こういう業界で、チャイナモバイルとの、あの、みんなの同じ考え方を持ってます。はい。AR と VR です。AR と VR の2つ。そうです。でも AR はまだ今みんな技術 開発中なので、うんうん、いろんなチップセットとか私さっき言ってたように、うんはいはい、チップセットのハードの開発がこれからなんです。実はうちも AR あるんですけどね。AR うちもやってます。AR の開発もしてるんです実は。AR っていうのはあの私の理解だと、はい、ポケモン GO みたいな感じですね。そうですね。もう現実世界にその重ねることで仮想をこう映すというそうですデータ情報を映すっていう、はいはいはいはい、我々あの今 AR のヘッドセットなんかもねあるんですけども AR のヘッドセットすごい、うん なるほど、なるほど。実際ちょっと秘密なんですけど、はい、まあ、こっちで言ったらもう秘密にならないんですが。はいはい。ここにもともとのそういう、あの、金型、一、うん、個穴があるタイプがあるんですよ。うん、カメラついてる。カメラ。カメラつける場合は、もう AR になっちゃうんですよ。なるほど。でもね、まだまだこの技術、あの、これからなんですから、ね、結局今これしか ないんです。でこれが外に見えないということななのでの VR なんですね。やっぱり 5G の時代は AR と VR と思いますね。うん、チャイナモバイルもそういうことと、え我々と同じ認識していますので、うん、でそれ理由があります。はい、まず 5G のスピードです。 v r ってすごくあのネットワークのスピードに関われています。うん、はい、これあのネットワークの、えっと遅れ、うん、日本語で遅れですね。うん、信号の遅れ。はい、わ、かります。すごく影響を与えます。確かに VR は普通の動画よりも情報量が多いんですよね。そうです。うん、確かに。まあ普通の動画をあの 4G 回線で見ていてもあの時々遅れちゃったりもしますし。うん 生放送とかも遅れる時もあるんですけど、うん、それ以上に情報量が多いっていうことですよね。うん、今は、はい、あのご覧のように、はい、この設備ですね。うん、まあこの設備で言うと、うん、もう一個話題付きあの付けあのプラスしたいんですね。はい、我々のロゴロゴこれで作り出したんです。おどど六角形ですね。 <laughs> 六角形 六角形の中に我々のその D マークつけています。はいはい。うん。まあ、我々のそのトークのロゴだったり、我々のこの、まあいろいろ使うところで、このまあ六角形をこう我々のトレードマークにしようかなという。はいはいはい、そう、皆様この六角形のそういうマークを見たら、DBC と思い出してください。 <laughs>